السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كي شفنا في الفيديو السابق ولا في الحلقه السابقه تكلمنا على الجيميل اللي جا عند اليوتيوب على حسب الاستمارات الضريبيه اللي خصها تملا والناس يعني لحد الساعه مازال خيفانه من هذه القضيه وكيقولوا حتى اللي ما عمرش هاد الشهر غادي تحتسب ك يعني كعايش في الميريكان غيوصل قطعتها 30% ولكن هذه المعلومه راها غلط اخر اجل اخواني اخواتي هو 31 ماي من هذه السنه يعني 31 ماي من هذه السنه هو غادي يكون اخر آه، يوم لملء هذه الاستماره فلهذا اليوم جيتكم بهذا الفيديو توضيحي لملء هذه الاستماره الضريبيه خليكم معايا كيف قلنا اخوتي يعني الناس مازالوا دايخين في هذا الامر فلهذا قررت اليوم باش ندير هذا الفيديو على كيفيه ملء هذه الاستماره يعني آه، وكاين بعض الناس اللي تيقولوا الا ما عمرتيهاش دابا راه غادي آه، تولي يعني بحال مشاهد بحالك عايش في امريكا وغادي تقطع آه، عليك 24 حتى 30% هو كيف قلنا في الحلقه السابقه ولا الفيديو السابق يعني هاد الاستماره عندها حتى الحدود 31 من شهر 5 يعني 31 ماي فلهذا خليونا دابا نشوفوا غنحاولوا نمشيو خطوه بخطوه الى حتى نكملوا هذه المهمه ان شاء الله خليكم معايا حساب ادسان غندخلو هانتا كتشوف اداره المعلومات الضريبيه من المعلومات المهم اي واحد يعني عنده حساب AdSense قديم ولا جديد راه غتجي هاد الاستماره ضروري ما يعمرها اولا غنمشيو اضافه المعلومات الضريبيه فعلا ضروري فعلا ضروري ما ما دير الجيميل ديالك والقين السري باش تدخل نمشيو للتالي هنا قال لك معلومه عن الضرائب في الولايات المتحده للعثور على نموذج ضرر المهم ما هو نوع الحساب فردي او كيان مؤسسه غير فرديه حنا غنديرو يعني الا كنتي شخص غدير كنتي تابع شركه غدير تحت الاذان حنا فردي غنختارو فردي نمشيو للتالي قالك هل انت مواطن مقيم في الولايات المتحده نعم او لا حنا ما مقيمينش في الولايات المتحده غادي نمشيو لا طبعا التالي المهم هل انت مواطن مقيم في الولايات المتحده بالفعل بالطبع لا كنختارو لا اذا نختار نوع النموذج الضريبي استنادا إلى الإجابات التي اخترتها يجب نموذج نيا ذي غالبا ما يتم استخدام هذا النموذج من قبل أفراد غير أمريكيين ويمكن أيضا استخدامه طلب الاستفادة من مزايا من مزايا المعاهد الضريبية غنشوفو هذا مزايا فتح نموذج إذا هنا هانتوما كنشوفو اسم الفرد اسم ديالي شركة آه، المهم شفتو كيما المهم شفنا كيما درنا كيما درت آه، يعني الرقم آه، البطاقه ديالي ان غنزيدو نكملو الثانيه ما شفنا خوتي كيف ما عمرت آه، رقم البطاقه التعريفيه وعمرت يعني العنوان غنمشيو للتالي نشوفو التالي تريد المطالبه بنسبه اقتطاع اقل موجب مع هذه الضريبيه تمام غادي نمشي نختارو البلد اللي بغينا فيه يعني المهم غنمشيو الخدمات نختار ادسنس آه، عائدة حقوق ملكية منتظر الإنجاز الأمانة المهم مشينا للتالي بعد ما عمرنا العنوان والمسائل الاخرى هنا قال لك سيتم انشاء المساهم الخاص بك بالطريقه نموذج ممكن ان نراجع المساهم الخارجي هكذا اوكي غنمشيو للتالي التالي اخر غنمشيو نكتبو الاسم ديالنا بالكامل يعني كتوقع الآن هو الشخص المدرج في قسم التوقيع نعم أنا هو الشخص OK. غنمشيو بالتالي نشوفوا شنو من بعد انشطه الخدمه اللي اجرى الفرد او الكيان محدود تاع جوجل هنا هاد الصفحه اللي جاتنا قال لك اسيدي الانشطه والخدمات التي تم تنفيذها في الولايات المتحده وافاده رسميه الأزهر الفرد أو الكيان المتعرفين مستخدم من صاحب جوجل في الولايات المتحدة نعم لا أنا ما عمري جريت شي ربح من الولايات المتحدة ولكن أقر بأنه سيتم تنفيذ الخدمات المقدمة لشركة جوجل أو الشركة التابعة لها خارج الولايات المتحدة فقط وبأن الموقع الفعلي لأي عمل أو رأس مال لمالك المنشآت أو الأدوات الأخرى مستخدم تقديم هذه الخدمات يكون خارج الولايات المتحدة أختار هذه هي إني أقدم عمل الخزنة الشخصية إنني أقدم معلومات ضريبية خاصة بملف شخصي جديد أو حائل الدفع على يسبق له تلقي دفعات إني تقدم على مدربة خاصة من الشخصية حاليا يمكن خمسة رقدات يعني لا عمرك لقيت شي شي خلصة ولا شي دفعات من الأجسام ضروري ما تعلم بها وكذلك العكس صحيح أنا ما عمري خليت سنت من الأدسنس فلهذا تلقيك دفعات اوكي غنمشيو للارسال توب على الله اللي مسهل بعد ثواني ويجينا الحمد لله قال لك الحالة سيدي مقبول تاريخ الإرسال 22 مارس 2006 الجهة التي أرسلت المعلومات تك تك تك يعني يا أخوتي هانتوما شتو هيا الحالة قال لك مقبول آه يعني الأمور آه، ما معقداش بزاف غير على حسب كل واحد وفي الدولة المشكلة اللي تابعة لهاد المعاهدة ولا ما تابعش وباش غتعرف هذيك الدوله ديالك تابعه المعاهده الامريكيه الا ما كاين دابا نخلي لكم في الوصف هذا السايت منه غادي يمكن لك تشوف واش الدوله ديالك عندها معاهده ولا ما عندهاش المهم انا كي كنت مقيم في هولندا غادي نشوفو نيدرلاند ها هي كاينه يعني كاينه معاهده مع امريكا يعني غيتم ارتفاع 15% اما لما الدوله اللي ما عندهاش معاهده امريكيه على الضريبه فغيتم اقتطاعك انك مقيم في امريكا يعني 30% آه، من الارباح ديال ديال ادسنس يعني اخواني كيف شفنا قضيه سهله مهله ماشي صعيبه آه، تبع الخطوات بتاني آه، غلطتي يمكن لك تعاود مره اخرى ماشي مشكل يمكن كيمكن الموقع يتجاهل التغييرات اللي اللي درتي ونطلبوا من الله التوفيق للجميع ونطلب من الله مره اخرى نكون يعني عطيت واحد الافاده ولو صغيره في هذا الفيديو والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي